ठुलो ढाकाहरूको पनि कुरा सुनियो त्यो ढाका कुरा सुन्नु रेकर्ड भयो नि त्यहाँ एउटा त्यही त मेरोमा त्यो रेकर्ड गर्न पाएन मलाई रेकर्ड गरेर के हो त मेरो खालि त्यो अर्को दिन अहिले त्यो हेर्न सुन्न केही दिने होइन दिन्छु मैले होइन यो त हामीसँग छ भनेर बुझ्ने हो कि तपाईँसँग भने मैले मसँग छ भनेर बुझ्छु नि मैले त अब किसानसँग छ भने मायामा अब त्यो राम्रो अनुशासन छैन अनुशासन त्यही त्यस्तै भयो भने न अनुशासन त्यही त नि त्यसलाई सरकारलाई बचाउनु पर्छ भनेको नै छैन अब त्यो कहिले त्यस्तो भइहाल्छ भने त टिक्ने यो म झिका पखाइ छैन अघि कार्यक्रमलाई अब कन्टिन्यू गऱ्यो त सुता प्रेम त्यहीबाट सुने हो आज चाहिँ होइन अहिले एकजना सन्यासी भेट्यो ए दर्शकवृन्द हामी अघि के नाम थियो के सत्यार्थी अघि त जोडसुमा पक्नु भन्छु दर्शनबिन हामी अघि कुरा गरेको थियौँ एकजना टर्की पालकका पर्सनल पर्सनल टर्की लामो प्रकारले गऱ्यौँ टर्कीको बारेमा त अब हामी यतिखेर चाहिँ एकजना ओसोका सन्यासीका सन्यासी जो यो सुन्दर बस्तीमा बस्नुहुन्थ्यो उहाँलाई भेट्ने प्रस्ताव गरेपछि हाम्रो कन्सल्ट्यान्ट बद्ली हुँदा चाहिँ जाने राजी उहाँ हामी गएर कुराकानी गऱ्यौँ र त बद्रीजी भन्नुहोस् तपाईँलाई यी पुराना सन्यासीका कुराहरू कस्तो लाग्यो ठिकै लाग्यो राम्रो लाग्यो पुरानो कुराहरू भन्नु हो यो दुईवटा कुरा चाहिँ बुढो गौरवको को अलिक मान्छेहरूले भन्न नचाहेका कुराहरू तर सत्य कुराहरू पनि उहाँले उजागर गरिदिनु भयो यद्यपि उहाँले यो कुरा चाहिँ बाहिर नल्याइदिनु होला मलाई खतरा हुनसक्छ पनि भन्नुभयो रमाइलो लाग्यो जापानिजहरूले नेपालमा धेरै ठुलो लगानी गरेका रहेछन् गर्न खोजिया रहेछन् उनीहरू केही पैसाहरू केही मान्छेहरूले चाहिँ लुटपाट पनि गर्दैछन् इभन उसोकै सन्यासीहरूले त्यस्तो कुरा पनि जानकारी भयो त्यस पछाडि ती मान्छेहरू भड्केर इन्डियातिर गएर कुचबाडामा गरे भन्ने जानकारी भयो अब उहाँले भनेको कुरा सत्य नै होला यद्यपि यो कुराहरू यस्ता कुराहरू स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन गाह्रो छ एउटा कुरा पनि रेकर्ड गरे गराइहालौँ उहाँ उहाँको नाम चाहिँ सूर्य पाठक र उहाँलाई चाहिँ पुष्पले नाम दिनुभएको चाहिँ स्वामी प्रेम अविनाशी उहाँले चौहत्तर वर्षको हुनुभयो र उहाँ हेर्दा उहाँको कपाल फुलेको छ दारी फुलेको छ कपाल पछाडि बाँध्नुहुन्छ लामो कपाल छ र अनुहारमा उहाँको चमक छ नि होइन तेज देखिन्छ र घरमै बसेर साधना गर्नुभएको छ र मुख्य कुरा के भने अहिले नेपालमा जति पनि ओसोको त्यो नेपाली सबभन्दा यो मुभमेन्टलाई के भन्छ ओसो ओसोको जुन अभियान छ त्यो अभियानकर्ताका कर्ताप्रति चाहिँ उहाँ चाहिँ असन्तुष्ट हुनुहुन्छ त्यति त्यति उहाँको राम्रो लागेन उहाँ चाहिँ अब अहिले खास गरिकन हाम्रोमा दुईवटा धार देखिएका छन् एउटा चाहिँ ओसो धारा भनेर एउटा नयाँ खालको आएको छ त्यो त्यो पनि उहाँलाई त्यति चित्त बुझेर रहन्छ त्यसमा खास कारण चाहिँ के हो भने ओसोले भनेअनुसारको भएन यहाँ ध्यान स्यान भन्ने रहेछ उहाँको ओसो धाराप्रति अनि यता पुरानो जुन ओसोको पुरानो जुन धार छ त्यसमा पनि अलिअलि अब घोड चलेको आफै गुरु हुन खोजेको त्यस्तो खालको कुराहरूले चाहिँ उहाँलाई अलि मन परेको रहेछ त्यो चाहिँ हाम्रो प्रेम अभिलाषी होइन त अविनाशी अविनाशी अविनाशी ए अविनाश गर्ने अविनाशी नाश नहुने कहिले पनि अविनाश गर्ने ना कहिले नाश नहुने अविनाशी अविनाश भने त अविनाशी अनि त्यस्तो रहेछ एउटा रिमार्केबल यहाँबाट एउटा थप्नुपर्ने कुरा के छ भने उहाँले एउटा कुरा भन्नुभयो जो ओसोको धर्मदूत भन्ने एकजना हुनुहुन्थ्यो उहाँको नाम के भन्नुभयो उहाँले नाम चाहिँ बिर्स्यो भरे फेरि सुनेर सत्यार्थी त होइन हामी यस्तै समथिङ के भन्नुभयो जस्तो रेकर्ड भएको छ हामी पछि हामीहरूलाई उहाँ हुनुहुँदो रहेछ र उहाँ गुजरातमा हुनुहुन्छ गुजरातमा हुनुहुन्छ र उहाँले आश्रम कहिले बस्नु भएको छ उहाँलाई म एकजना मात्रै हुनुहुन्थ्यो जो ओसोले चाहिँ धर्मदूतको रूपमा धर्मदूतको रूपमा चाहिँ उहाँलाई खडा गर्नुभएको थियो अरू चाहिँ सबै सो सो घोषित दूतहरू भए उहाँ एकजनालाई चाहिँ तर फेरि यस्तो कुरा रहेछ धर्मदूत भनेको चाहिँ अब अब अलिक अलिक बेग्लै खालको टप सुन्यो अहिलेसम्म सुनिएको थिएन यो धेरै लामो समयसम्म बिस बाइस वर्षसम्म पनि यसमा लेखपढ गर्दा सङ्गत गर्दा नसुनिएको कुरो शब्द यो चाहिँ धर्मदूत भन्ने अब यसको चाहिँ अब अरू तर एउटा एउटा कुरा भन्नुभयो उहाँले यो आनन्द के के अरे त्यो यो देहरादुनको स्वामीको नाम के अरे देहरादुनको उहाँ बित्नुभयो बित्नुभयो जो नामै नरेन्द्र मोदी सर नरेन्द्र मोदी सत्व उहाँले भान्जा भन्नुभयो उहाँलाई उहाँको भान्जा हो ओसुको भान्जा ओसुको भान्जा मलाई थाहा छैन तर हो उहाँ चाहिँ ओसुको फुपूको छोरा यस्तै समथिङ भन्ने मैले पहिला पनि सुनेको थिएँ त्यो चाहिँ भान्जा नै हो उहाँ भान्जा नै होला किनभने उहाँ हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ अब होइन उहाँले पनि कसैले सुन्नुभयो होला होला यति उहाँले भनेपछि अब अहिले पहिला सुनेको थियो भने उहाँ चाहिँ एकजना प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो जागिर छोडेर चाहिँ होसुङको खास गरी त्यति बेला मुभमेन्टमा सुरुमा उहाँको लिटरेचर एडिटिङ गर्ने यस्तो उस्तो लेख्ने गर्ने काममा चाहिँ उहाँ आउनुभएको भन्ने मैले सुनेको थिएँ तर उहाँसँग भेट हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँ वर्षको आफ्नो मान्छे हो भनेर सोधिएन फेरि अब त्यही हो अब एउटा प्रश्न उठ्यो कि उहाँ ओसोबाट ओसोसम्म पुग्नुपर्ने उहाँको कथाहरू सुन्यो होइन ओसोसँगको उहाँ आज आजसम्म उहाँ ओसोको गुरु मानेर र साधना ध्यानमा लागिरहनु भएको छ त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि अहिले जुन उसो मो अभियानमा लागेका मान्छेहरूप्रति असन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि यो चाहिँ के हो यो कुरा के हो यो चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने दुई तिनवटा कुरा हो जस्तो लाग्छ एउटा चाहिँ अब कतिपय मान्छेहरू चाहिँ अर्काले गरेको कुराहरूमा चिन्ता गर्छन् एउटा मान्छे अगाडि जो जान चाहन्छ उसले त केही न केही अगाडि जाने त अलिअलि मिचेर गएकै हुन्छ होइन दौडिनेले पनि अलि अगाडि जाने दौडिनेले पछाडिको छेउछाउमा आउँदाखेरि धकेल्छ अथवा छिर्के लाउँछ नि फुटबलमा भने त्यस्तो त होला नै अलिअलि त एउटा अनि अर्को चाहिँ अब त्यस्तो पनि होला नि मान्छेहरू आफ्नो पछाडि धेरै लागेपछि अब त शक्तिशाली भयो अनि शक्ति भएपछि त शक्तिशालीले त अरूलाई नगर्ने भयो अनि अब सँगैशाली शक्तिशाली भयो साथी उसले आफूलाई गरेन भने अरू साथीहरूलाई पनि लाग्ने होला एउटा अब जति जे कुरा गरे पनि जति आध्यात्मिक कुरा गरे पनि जति जे कुरा गरे पनि ध्यान तपस्या जे के कुरा गरे पनि मान्छे त मान्छे नै हो होइन यसो त्यो माला लाउँदैमा अथवा यसो केही गर्दैमा एक दुईवटा कुरा गर्दैमा ऊ त टोटल्ली रूपान्तरण र ट्रान्सफर्मेसन नै भएको भने त होइन उसँग लोभ म अब रिस उठ्दैन भनेर बेग्लै कुरा हो तर तारा किनेर बस्नु बेग्लै कुरा हो नि त त्यस्तो कुरा होला त्यो कारणले गर्दा होला कि भन्छु म त्यस्तै कारणले गर्दा त्यही त त्यो कुरा पनि होला अब वास्तवमा अब त्यो पनि होला चित्त नबुझिने कुराहरू होला नि होला किनभने उनीहरूले अब यो जीवनसम्म आइपुग्दाखेरि अब अब ऊ जस्तै बन्छु भनेर त सोच्ने कुरा भएन होइन तर पनि अब साधना पद्धति जुन उसबाट सिक्नुभयो उहाँले त्यस्तो कुरा नपाएको पनि होला हो त्यो पनि होला अलिकति आफ्नो त अब जोडिहाल्छ जम्मै आफ्नो उसको पन होइन थोरै जस्तै अब पढेकै मान्छेले पनि किताब लेख्नु परेन आफ्नो अलिकति जोडे जस्तै के नै त गर्छ होला तर अब सजिलो के छ भने अब अहिलेसम्म ओसुको लिट्रेचर बजारमा जस्ताको तस्तै पाइहाल्छ एउटा राम्रो लिट्रेचर छ त्यो अवस्थामा चाहिँ अब तोडबोड गरे पनि भोलि अब यो किताबहरू छाप्दाखेरि नि उनीहरूले अब होइन जति गरे पनि संस्करण छाप्दाखेरि गल्ती गरे भने बेग्लै कुरा हो बदमासी गरे पनि अब अहिले त त्यो ज्ञान व्यवस्थापन यति त ठुलो भइसक्यो कि अब मान्छेहरूले अहिले विभिन्न ठाउँमा यसलाई चाहिँ स्टोर गरिसकेका छन् गरिसकेका छन् त्यसले गर्दा अब जो अब बजारमा एउटा दुइटा उल्टापाल्टी गरेर निकालिदिए पनि जो चाहिँ साँच्चीकै त्यो खोजेर पढ्छ र त्यसको सत्य नै कुरा पत्ता लगाउन खोज्छ उसले त पाइहाल्छ पाइहाल्छ एउटा सजिलो सजिलो भएको छ यसले पछि गएर अहिलेको अहिले जुन किसिमको एउटा खालको यस्तो होला कि भन्ने जस्तो शङ्का भए पनि कालान्तरमा के हुन्छ भने जस्तो पहिलाको पुरानो मान्छेहरू जस्तो बुद्धकै कुरा गरौँ अथवा जिससकै कुराहरू मोहम्मदकै कुराहरू अहिलेका अहिले चलेका धर्मगुरुहरूको उनीहरूको चाहिँ लिट्रेचर नपाइएको कारणले गर्दा त्यसभन्दा पछि आएका गुरुहरूले पछि आएका पण्डितहरूले पादरीहरूले अथवा जे जे भने त्यही कुरामा पत्ता त्यही कुरा चाहिँ पत्याउनु पर्ने अवस्था रह्यो भने कसोको केसमा चाहिँ अलिकति सजिलो उसोको आफ्नै भोइसमा आफ्नै लिट्रेचरहरू भएको हुनाले पनि कालो तर पछि सजिलो हुन्छ चिकन यसलाई किनभने पछि आउने निकै विद्वान होस् बुद्धिजीवी होस् होइन तिनीहरूले रिसर्च अनुसन्धानकर्ताहरू होस् होइन त्यस्तो मान्छेहरू यसलाई चाहिँ बचाएर राख्छ राख्छ राख्छ र त्यो कुरा त्यो कुरालाई चाहिँ तुरन्त भइहाल्छ नि भइहाल्छ त्यो चाहिँ हुन्छ त्यो एउटा सजिलो छ सजिलो छ किनभने अधिकांश चाहिँ त्यो जस्तै अब एउटा स त्यो पनि हो अर्को एउटा सजिलो के छ भने कसैले चाहिँ आफूभन्दा अगाडिका यस्तो आध्यात्मिक मान्छेहरूको प्राय धेरैको कुरा गरिदिएको हुनाले पनि यो पनि एउटा सजिलो छ मान्छेहरूलाई खोज अनुसन्धान गर्नेहरूलाई यसमा अध्ययन गर्नेहरूलाई किन भन्दा त्यो बारे पनि कुरा भएको छ जस्तै हामीले नसुनेकै जोको बारेमा त्यो पहिला सुनिएको थिएन त्यस्तै यो झेन भन्छ तन्त्रहरूको बारेमा तन्त्रभन्दा अझै पनि त्यो अहिले पनि स्टिल मान्छेमा कन्फ्युजन छ अब तन्त्र भनेको एउटा चाहिँ कुनै जादु हो जस्तो खालको त्यो खालको छ भने चाहिँ त्यतिखेर तपाईँले तपाईँको क्यामेरा त लगाउनुहोस् बद्रीजी किनभने यहाँ चाहिँ यो खोलाको दोहन लास्टै दोहन यति धेरै दोहन सायद कहीँ नहोला यो चाहिँ म अब के अरे यो के भन्छ यो लोथर खोला हो लोथर लोथर खोलादेखि तलतिर तपाईँ देख्नुहुन्छ पुरै ट्रकै ट्रकै डोजरै डोजरै यो यति दोहन प्रकृतिको दोहन चाहिँ अब के भन्ने अब यो मान्छेहरूले अलिकति अन्याय गरेका छन् अब यसको अब भोग्ला होइन तिनीहरूले मात्रै हेर यस्तो छ जम्मैले भोग्नु पर्ने भयो अब यही समस्या छ क्या यो चेतनाको कुरामा चाहिँ यहाँतिर आउँछ विवेक चेतना भन्ने जुन भन्छ एकजना मान्छेको बदमासीले गर्दाखेरि अथवा दुई चारजनाको बदमासीले गर्दा आम मान्छेले धेरै मान्छेले दुःख पाउनु पर्ने अवस्था रहने भयो अब अहिले चाहिँ प्रकृति दोहन हुँदै गएपछि भोलि प्रकृतिले पनि मान्छेमाथि कारवाही त गर्छ कारवाही गर्दाखेरि एबिसिडी इएफजी e सबैलाई गर्ने भयो बिचको एसिडी यस्तो त कारवाही नगर्ने भयो त्यसले गर्दाखेरि अब बिस्तारै एउटा खतरा हुनसक्छ अब भोलि मान्छे योभन्दा अझ विवेकी भएर अब दुनियाँ जोगाउनुपर्छ हामीले नगरेर कसले गर्छ भन्ने सोच्नमा अलिक बढी आयो भने एउटा त्यो छ सम्भावना छ तर मान्छे त्यस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ बिस्तारै किन अहिलेसम्म मान्छेहरूलाई हिजो अस्ति पनि पहिला पहिला हामी सानो हुँदाखेरि पनि गाउँघरमा हेर्ने हो भने चाहिँ एक रुपियाँ दुई रुपियाँ पनि मान्छे चाहिँ हुँदैन थियो खानको लागि समस्या हुन्थ्यो अझ हाम्रो बाबाहरूको पालीमा चाहिँ कस्तो थियो अरे भने जन्तीलाई भातै खुवाउने चलन थिएन अरे अधिकांश जन्तीहरूलाई भात खुवाउँदैन थियो के गरेर होइन अलिअलि एकखेप चिउरा चिउरा खुवाउने छोडिदिने किन भन्दाखेरि चाहिँ अब उमेला चाहिँ पाहाडमा अन्न कम हुने अनि अन्न टाढाबाट ल्याउनु पर्ने आफ्नो वर्षभरिलाई खानुपर्ने जति हो त्यति मात्रै मान्छेहरूले बरितरी गरेको अनि अब एकै एक्कासी फेरि अब जस्तै अब मानौँ दसजनाको परिवार छ वर्षभरि खाने कुरा एक एकै दिनमा दुई सयजना आएर खाइदियो भने त छ महिना खाइदिने भयो हो त्यो भएको हुनाले पनि त्यसरी खुवाउने चलन थिएन भने अहिले हुँदा हुँदा हुँदा त हाम्रो पालीमा यो धेरै पुरानो कुरा पनि चालिस पैँतालिस वर्ष अगाडि पचासै वर्ष भनौँ पचास वर्षको यो दौरानमा पैँतालिस पचास वर्षको दौरानमा चाहिँ अहिले मान्छेहरू अब अरू जे जस्तो भए पनि देश धनी भए पनि अहिले मान्छेहरू खानको लागि प्रशस्त खान सक्ने भए खर्च गरेर खान सक्ने भए जस्तै हिजो एकै रुपियाँ नभएको मान्छे केही नगर्ने मान्छेलाई पनि सरकारले अलिअलि भत्तै दिएर भत्रै भए पनि उसमा महिनावारी दुई चार सय रुपियाँ हुने भयो यसरी नै यो विकास त भइ नै रहेछ नि केही न केही हिसाबले खाने क्रम पनि आज चाहिँ नयाँ भएर आयो त्यसैले लाउने खाने यो दुनियाँ खालको सिस्टम बढ्दै गयो अब मान्छेहरू अलिकति नयाँ नयाँ चिजहरू नयाँको खोजमा लाग्यो त्यसले गर्दा भोलि अब यो प्रकृतिमाथि पनि हामीले यसरी अन्याय नगरौँ भन्ने पनि आउँछ होला पक्का पनि आउनुपर्छ त्यो त स्वाभाविकै छ जस्तै अहिलेसम्म त आजकै दिनसम्म पनि मान्छे सुरक्षित साथ हिँड्ने मान्छे अथवा कुनै पनि प्राणी भनौँ प्राणीको अरूको त त्यति धेरै कुरा गर्न सकिँदैन किनभने मान्छेले मान्छेको आहार प्राणीमा आधारित भएको हुनाले प्राणी त खाने भइगयो त्यो एउटा छ अर्को चाहिँ अब मान्छे नै पनि जस्तो सुरक्षित रूपमा जस्तो इरानकै आज ठुलो मान्छे मारे होइन त्यो त ठुलो मान्छे पनि सुरक्षित हुन सकेन भन्दा अझै पनि दुनियाँमा चाहिँ दबदबा मान्छेबाट मान्छेलाई नै छ तर भोलिका दिनमा चाहिँ फेरि यो दबदबा कम हुन सक्ला किनभने अब हुँदैन यसरी हुँदैन हामी त मान्छे हौँ मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि सबै प्राणीहरूलाई मिलाएर लैजाउँ माटो धरती पृथ्वी रुखपात वनस्पति सबै हाम्रा मित्र हुन् मान्छे मात्रै होइन गैर मान्छेसँग पनि हामीले दोस्ती गर्नुपर्छ नभए प्रकृति अप्ठ्यारो हुन्छ भने भोलि लाग्छ होला यो कुरामा संसार धेरै चनाखो भइसकेको छ हुनै पर्यो अब अलिक विकसित राष्ट्रहरू देशमा धेरै कदम पनि चालिसकेको छ तर अब हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ अलिकति चाहिँ मलाई के लाग्छ भने चेतनालाई चेतनाकै कमी हो अलिकति चेतनाकै कमी चेतनाकै कमी हो अब यो यो आउनु पनि समय लाग्छ अलिकति लाग्छ होला समय लाग्छ जस्तै लाग्छ यसमा मान्छेहरूको व्यवहार हेर्दाखेरि अलिक समय लाग्छ तर पछि कालान्तरमा यो हुन्छ नि नभइकन यो सुकै छैन सुकै छैन त्यो चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ त्यस्तो लाग्छ अनि अघिको हाम्रो स्वामीजीको कुरा हुँदै स्वामीजीको कुरा हुँदै थियो स्वामीजी त्यो स्वामीलाई मैले अब यो एक दुईवटा कुरा चाहिँ मलाई स्वामीजीको त्यति प्रश्न चाहिँ लागेन जस्तै जस्तै उहाँले भन्नुभयो मैले उहाँलाई यद्यपि सोधिनँ रक्सी खाएको चाहिँ ठिकै छ मासु खाएपछि बुद्धि भ्रष्टै हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू गर्नुभयो तर मलाई चाहिँ मेरो आफ्नो निजी धारणा चाहिँ के छ भने मान्छे पेटमा हुँदा त आमाको त मासु नै खाएर बसेको हो त्यो झोलै खाएर बसेको हुन्छ आउँदैखेरि त्यो चाहिँ मासुकै उसमा लटपटिएर आएको हुन्छ रगतैसँग आएको हुन्छ त्यसले गर्दा प्राणी चाहिँ मासुसँगै रिलेटेड हो कि भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ मासु लाग्छ मासुबाटै हो बने पनि होइन उसको सानो हुन्छ बढ्दै जान्छ यस्तो यही कुरा हो मलाई अब म चाहिँ यसमा के कुरा भने मलाई अब यसको चाहिँ अब यो सनातन अथवा पुरातन अथवा पहिल्यैदेखि नै जति पनि सन्तहरू जति पनि यो आध्यात्मिक क्षेत्रमा जति पनि आए कसैले पनि मासु खानु हुन्छ भन्ने कुराहरू नआएको सायद तिनीहरूको ज्ञानले भन्यो तिनीहरूको अनुभवले भोगाइले अब त्यो कुरालाई आधार त्यसलाई नै विश्वास त गर्नु परेन परेन त्यसमा के हो हामीले हाम्रो तर्क ठिक छ हामीले अब रगतमा तर अब अब भगवान्को बाटोमा जाँदाखेरि त्यो खाना हुन्न भन्ने कुरा जुन उहाँहरूले भन्नुभयो किन भन्नुभयो त हुने भयो त खाना हुन्छ भन्थ्यो होला नि त्यो चाहिँ खाना नहुनु अरू सबै कुरा उसको मान्नु हुने त्यो कुरा हामीलाई मान्न गाह्रो किन भइरहेको छ होइन त्यो भन्दा नि मलाई चाहिँ एउटा शङ्का लागेको हो त म मासु खान्छु होइन मासु खान्छु मलाई मासु मिठो लाग्छ त्यो आफ्नै ठाउँमा छ है अब त्यो मान्छेको अब मेरो कमजोरी होला अथवा आफ्नै ठाउँ होला र मलाई कस्तो लाग्यो भने अब बोटबिर खाऊ भन्छ जस्तै भनौँ न साग खाऊ भन्छ साग चाहिँ यसो यसो मेरो एउटा सानो सोच है साग निमोट्दाखेरि चाहिँ अया भन्दैन बाख्रो निमोट्दा अया गर्छ मान्छेले त्यसको आवाज बुझेको कारणले गर्दाखेरि यो प्राणीको हत्या नगर भन्ने हिसाबले भने हो कि अन्त त्यो साग पनि त रोइरहेको होला नि त त्यो लेभलको त हाम्रो भएन भएन तर भोलि भोलि त हुनसक्छ नि हाम्रो पनि छ अरे त्यो कन्सियसनेस भएर पश्चिममा यो सन्तले भन्नुभएको छ पश्चिम मुलुकमा उहाँले जम्मा दुई तिन चारजना मान्छे फेला पार्नुभयो जसले चाहिँ खसेको चिज खानुभयो अरे फल खसेपछि मात्र के त्यसरी खाने पनि मान्छे भेट्यो होला यो छ होला नहुने होइन त्यो नहुने होइन त्यो एउटा त्यो अति संवेदन यति संवेदनशील भयो कि अब अब हामी त अब साधारण मान्छेको लागि धेरै गाह्रो कुरा जस्तो लाग्छ त होइन र त्यो छ अरे त्यो नभएको नि होइन हामीलाई थाहा नभएको कुराहरू हुनसक्छ तर मैले भन्नु है मैले यो कुराहरू कहिले विवाद हुन्छ ध्यानमा पर्दा पनि होइन कुन कोही पनि सन्त आजको सन्त यो यो यो परम्परामा ध्यान गर्दाखेरि लताङ्ग सुतेको लताङ्ग पल्टेको रोटी पेर त त्यो त्यो पोर्स त्यो पोर्सन भन्छ त्यसलाई त्यो देखाएको छैन नि पैसा मुद्रा देखाएको छैन नि तर अनि मान्छेले तर गर्छ कि के भन्छ नि ए ध्यान ध्यान गर्दा कहाँ सिधा सिधा यस्तो भयो हुँदैन नि धेरै शुद्धि हो भनेर नि भन्ने गरिरहेको छ कि त्यस्तै जस्तो लाग्छ मलाई यो मासुको नि के आफूलाई सहज हुने भएपछि त्यो चाहिँ हुन्छ भनेर आफूले तर्क दिइरह हो कि यो कुरा चाहिँ अब धेरैलाई सोधियो अब उनीहरूले भन्छ कसै कसैले चाहिँ के भने नि यो ढाडमा एकजनाले त्यसो पनि भने ढाडबाट ठाडो ठाडो एनर्जी माथि जान्छ मासु खाएर चाहिँ बिजुली ब्लक हुन्छ भन्ने खालको त्यही मासुबाट माथि जानु छ होइन के हो कि जिउँदो खानुहुने कि मरे खानुहुने कि यो पनि प्रिपुडो चाहिँ छ अब के हो यसमा चाहिँ अब खासै खासै अब के कि चाहिँ बेसी खारेलाई भोगेर जान्नु पऱ्यो कि खाना नखाएकै भोग्नु पऱ्यो त्यही भएर यसको त तरिका यति पनि हो र तर एउटा कुरा के हो भने चाहिँ जति मांसाहारी चाहिँ मांसाहारी हुँदैन त्यति शाकाहारी चाहिँ मांसाहारी जस्तो देखि पनि देखिन्छ क्या त्यही भनेको <laughs> किनभने होइन यति मात्रै होइन मांसाहारी मान्छे केही बोल्दैन उसले ऊ भएको चिन्ता गरिदिएर आउँछ ए गाली गरेर आउँछ सराब आउँछ यस्तो मासु खाने घृणा गरेर आउँछ त्यो पनि देखिन्छ एउटा त्यस कारणले अब स्वामीजीको कुरामा आउँदाखेरि स्वामीजी त्यही